अच्छा बच्चों आप सब खाना खाइए क्या जी अच्छा था या नहीं अच्छा था ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಾ हाँ अच्छा आज हम हम हिंदी पर आपको पढ़ाएंगे ठीक है पहले एक गाना सुनाएंगे आप सब खड़े हो जाइए अच्छा एक सर्कल बनाइए अच्छा इधर आओ बारह बा बारह हाँ इधर आओ यहाँ कुछ जानवर है आ, जानवर के बारे में एक गाना है अच्छा ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿವೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದನ್ನು ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ನಾನು ಯಾ ಈ ಪ್ರಾಣಿ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು ಬಂದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಾಣಿ ಥರ ಅಭಿನಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಚ್ಚಾ अच्छा आप सबके पास एक एक जानवर है पहले मैं गाती हूँ जंगल में जानवर खेलते हैं जंगल में जानवर खेलते हैं खेलते हैं खेलते हैं हम भी खेलेंगे ऐसे हम भी खेलेंगे हम भी खेलेंगे ऐसे हम भी खेलेंगे ऐसे अच्छा पहले घोड़ा हम्म? घोड़ा ऐसा दौड़ता है अच्छा इधर ऐसा दौड़ता है दौड़ता है दौड़ता है हम भी दौड़ेंगे ऐसे हम भी दौड़ेंगे बिल्ली म्याओ म्याऊ करते हैं बिल्ली म्याओ म्याऊ करते हैं करता है करता है हम भी म्याओ म्याओ करेंगे हम भी म्याओ म्याओ करेंगे हम भी म्याओ म्याओ करेंगे हम भी म्याओ म्याओ करेंगे जंगल में जानवर खेलते हैं जंगल में जानवर खेलते हैं खेलते हैं खेलते हैं हम भी खेलेंगे ऐसे हम भी खेलेंगे ऐसे अच्छा आप सब अपने पे जगह पर बैठे ये क्या है हाथी क्या करता है घूमता है मोर है मोर मोर क्या करता है नाचता है ठीक है ಇದು ಮ್ಯೂ ಮ್ಯಾವ್ ಅಂತ ಕಿರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಘೂಮ್ತಾ ಹೇ ಸೊಂಡ್ಲನ್ನ ಅಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಾಚ್ತಾ ಹೇ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ತೈರ್ತಾ ಹೇ ಈಜ್ತಾ ಇದೆ ये सब जानवर इन सब काम को कौन सा कौन सा अंग से सहाय से करता है ಯಾವ ಅಂಗಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕಾವು ಕಾವು ಯಾವ ಅಂಗದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದು मुंह मुंह अच्छा मुंह से सुन नाचता है पैरों से पैर और हाथ दोनों को उपयोग से और तैरता है ಯಾವ ಸಹಾಯದಿಂದ ಈಜುತ್ತದೆ पेट अच्छा छोड़ दीजिए इसको ये मुँह है पैर है मुँह है या इधर भी मुँह है अल्वा ये पैर है ये सब किसका अंग है ये सब शरीर का अंग है पार्ट ग्यारह हमारा शरीर सिर आंखें कान मुंह नाक हाथ गर्दन पेट पीठ पैर आदि शरीर के अंग है अच्छा कौन पढ़ते हैं अपना अपना हाथ उठाओ अच्छा पढ़ो सभी हांग हांगो हांगो से जुड़कर ही हमारा शरीर बना है बना है बना है अच्छा बेटो हम हांगों से देखते हैं नाक से सूखते सूखते हैं सूखते सूखते हैं मुंह के अंदर अंदर दो दांत दांत दांत और जीब भी जीब भी है है अच्छा ये शरीर है अलवा शरीर में किस किस का किस किस अंग है ये अंग्रेजी में है अच्छा यहाँ देखो ये क्या है सिर अच्छा ये क्या है ये ये ये ये ये सब शरीर का अंग है इन सभी अंगों से जुड़कर हमारा शरीर बना है ಎಲ್ಲ ಅಂಗಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಏನಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇವುಗಳ ಕೆಲಸಗಳೇನು इसका क्या क्या उपयोग है इससे जानते हैं हम हम आँखों से क्या करते हैं आँखों से देखते हैं आँखों से देखते हैं ಅಲ್ವಾ ಹಮಾರ ಪರಿಸರಕ್ಕೋ ದೇಖ್ತೆ ಹೇ ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ನೋಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಆಂಖೋं की ज़रूरत है ಕಣ್ಣು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನಾಕ್ ಸೆ ಸೂಕ್ತೆ ಹೇ ನಾಕ್ ಸೆ ಕ್ಯಾ ಕರ್ತೆ ಹೇ ಸೂಕ್ತೆ ಹೈ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಂ ವಾಸನೆಯನ್ನು ತಗೋತೀವಿ ನಾಕ್ ಸೆ ಹಮ್ सूखते हैं सूखते हैं अच्छा मुंह के अंदर दांत और जीभ है ಬಾಯಿಯ ಒಳಗೆ ಏನಿದೆ दांत और जीभ है मुंह से खाते हैं और बोलते हैं खाते हैं ಖಾತೆ ಹೈ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ತಿಂತೀವಿ ತಿಂತೀವಿ ಅವ್ರು ಚಬಾತೆ ಹೈ ದಾಂತ ಒಂದ್ಸ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಚಬಾತೆ ಹೈ ಹುಳಿ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಎಲ್ಲ ತಿಂತೀರಲ್ವಾ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಯಾವುದರಿಂದ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ जीप से जीप से स्वाद लेते हैं और कानून से सुनते हैं क्या करते हैं कानून से सुनते हैं विविध विविध शब्दों को हम सुनते हैं प्राणी पक्षियों का आवाज़ मोटर गाड़ियों का आवाज़ अल्वा ಎಲ್ಲ शब्द नावेनमती यात्री ಯಾತ್ರಿಂದ ಕೇಳಿಸ್ಕೋತೀವಿ ಕಾನೂನ್ ಸೆ ಹಮ್ हाथों से काम करते हैं इन हाथों से हम क्या क्या करते हैं ಏನೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೈಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಕಪ್ಪಟೋಂಕೋ ಧೋತೆ ಹೈ ಆಮೇಲೆ ಲಿಕ್ತೆ ಹೈ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳಿತೀರ ಅಲ್ವಾ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಝಾಡೋಂಕೋ ಧೂಳನ್ನು ತೆಗಿಯಲ್ವಾ ಅಲ್ವಾ ಪಡ್ತೆ ಹೈ ಪಡ್ತೆ ಹೈ ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ನಾವು ಕೈಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಥೋನ್ ಸೆ ಹಮ್ काम करते हैं अच्छा पैरों से क्या करते हैं चलते हैं और दौड़ दौड़ते भी है ನಡಿತೀವಿ ಮತ್ತು ಓಡೋದಕ್ಕೆ ಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ पैर चलना और दोनों हाथों में पांच पांच उंगलियां उंगलियां है इस हाथों में कितना उंगलियां हैं अच्छा एक दो तीन चार पाँच आंखों से क्या करते हैं अपना अपना हाथ उठाओ कौन उत्तर जानते हो अपना अपना हाथ उठाओ आंखों से हम क्या करते हैं अच्छा तुम बताओ आंखों से देखते हैं अच्छा आंखों से हम क्या करते हैं देखते हैं यहाँ देखो ये क्या है शेर हाँ, ये क्या है आम। ये नाक ये मुंह मुंह के अंदर क्या है मुंह के अंदर दांत और जीभ अब आप सब कड़े हो जाइए फिर एक बार कड़े हो जाइए शक्ल बनाए दौड़ दौड़ पहाड़ में दौड़ दौड़ पहाड़ में चार चार चार दो है यहाँ चार है यहाँ एक ಪಾಂಚ್ ಅದು ಅದೇ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಐದೈದೇ ಜನ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ठीक है अच्छा एक लो चबाते चबाते अच्छा ये पहला है दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा है ठीक है अच्छा पहला टोली ಆಂಖ್ ಅಲ್ವಾ ಆಂಖ್ ಹೊನ್ಸೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡ್ರ ಏನು ಅಂತ ಅಚ್ಚಾ ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಆಂಖ್ ಹೊನ್ಸೆ ಹಮ್ आंखों से हम देखते हैं आंखों से देखते हैं। अच्छा बेटा दूसरा दांतों से हम चबाते चबा- चबाते हैं है दांतों से दिखाओ दांतों को से दिखाओ चबा चबाते चबाते हैं दांतों से चबाते चबाते हैं हैं। चबाते चबाते तीसरा पाँव ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳು पाव पाँव उस पाव से चलना है चलते चलते हैं चलते हैं अच्छा बेटा चौथा कान से सु, सुनते हैं कान कान कहाँ है कानून से सुनते हैं सुनते हैं अच्छा बेटा यहाँ जीते हैं स्वाद लेते हैं जीप से स्वाद लेते हैं जीप से स्वाद लेते हैं जीप से हम जीप कहाँ हाँ, जीप से हम स्वाद लेते हैं उंगलिया ಅಚ್ಛಾ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಬರ್ಕೊಂಡು ನಾಳೆ ಬರ್ ಎಸ್ಸಲ್ಲಿ ಪಾಂಚ್ ಬಾರ್ ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಐದು ಸಾರಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಚ್ಚಾ ಅಪ್ನೆ ಅಪ್ನೆ ಜಗ ಜಾ ಅವ್ರು ಲಿಖೋ अच्छा इन सब प्रश्न और उत्तरों को पाँच पर लिख कर ले आना कल ठीक है